joy, dig joy, boy. Não dê, não dê ilusão. Eu acho que irei chorar. Alô? É, por favor, a Cláudia está? Duro, duro,